Welkom. Ik doe een kleine demo waarbij we laten zien hoe we met eh, QR-codes een eh, plantinspectie kunnen doen. Je ziet hier een eh, plant. die moet gecontroleerd worden op drie factoren. Ik pak daarvoor mijn app bij de hand en het plantinspectieformulier. Ehm, ik start hem op. Ik begin als eerste met het inscannen van de code van deze plant. Nou, dit is deze plant, nummer 5. Eh, vervolgens wordt mij gevraagd wat is de hoogte van de plant. Nou, dan pak ik mijn eh, meetlat met QR-codes erop en ik scan de hoogte van de plant. En ja hoor, 50 centimeter. Dan wordt me ook nog gevraagd om de diameter in te scannen. Die pak ik erbij, die scannen we in en die is wel geteld 45 centimeter zoals je ziet. Dan als laatste nog even de, vraag op, eh, de antwoord op de vraag of die er gezond uitziet. Wat mij betreft een gezonde plant. Nou, all done, complete en klaar is Kees.